次は幸せの花みんなの心に幸せの花 动。 協会そして笑福屋グループ富田橋の共演えー、ショーおいおい上一人で上に下でおってもいかん一人でそのとこおってもいかんはい彼今日栃木県の三部から来ましたこれのためにはい皆さん拍手あげる大きに大きにありがとうねはい青い金賞会よくやられたねえ、えー、こんな はいはい T シャツはいおめでとうございます去年前前前はい見逃なきゃ桜の寒いねはいはい手振ってはいしょはい栃木県岐阜えー、風緑はい翔太大事仲間ですどっかで見かけたら応援してあげてください、えー、また皆さんに楽しんでもらえますように、えー、一生懸命一生懸命練習して まだ、えー、ここに来たと思います本日はどうも手つないだ手つなごうや手つ俺は俺はどこに入るの 紹介錦北連歌の皆さんそして小玉市のよさこいチーム共演の皆さん新日本演舞とそしてよさこいと見せていただきましたえ壇上